ये किया टंकी का ढक्कन और ये को निकला जा रहे हैं अपनी माल बे ढेर बर बे रे बे कट्टा वाले क्या नहीं ये देखिए कैमरा अंदर डाल के रिकॉर्ड करें हम्म? मूवी अंदर डाल के रिकॉर्ड करें इसका हाँ, होगा बंद हो जाएगा हाई कहा गए उसको निकालो उसको निकालो पास अरे खोल रहा है कुछ नहीं जानते दोस्त के बारे में कैमरा उल्टा हो गया पानी के अंदर मतलब हाँ। पानी के अंदर नहीं यहाँ तक खाली स्पेस है ना हाँ, यहाँ पे एकदम नजदीक लेके आओ थोड़ा क्या सफर पर कूल निकल निकल निकल निकल हमारा चांस निकल निकल रे कुत्ता निकल रिकॉर्ड हो रहा है हाँ रिकॉर्ड हाँ, हो रहा है स्टंट करें कहाँ स्टंट करो कैम मतलब एकदम उड़ के ऊपर आ नीचे से अचानक देखिए लगे ना चोट चोट ठंडा लगता था अंदर जाओ